Ah, tubanirizaako nnyo nyini ddala erinnya lyange nze essonko muhammad atutebyetebya olugendo okuva gye tubeera ah, mu bweyogerere ne tujjako wano tuli mu kibuga kampala naye lwakuba bweotuuka nolaba embeera nga bwebeeyimiridde sayidi eno oyinza okugamba tetuli mu kampala tuli mu geto okutwaliza ewamu tuli namuwongo zooni b olunaku olwaleero namuwongo eno esangibwa ah, esangibwa makindye so Ah, mu makindi eno wansi gyetuli nje tuzze okusinkana mukwano gwaffe onoomu mwana mulenzi gwetwagala okubeera nga tunyumya muuka emboozi yafuna obuzibu ebiseera ebisinga obungi abaana ab'obuwala bebadde basinga okuba nti bakkabasanyizibwa tusanze omwana oba wa myezi oba wa myaka etaano oba myaka emeka ng'abasajja baseddubuto bamwekakaatikako nate ku luno tulina omwana gwe tuli naye alabika nga yayingizibwa mu bikolwa oba tuyite bya sitaani oba bitya ku myaka gy'emito ng'alabika yabeerako n'abakyala abakulu mu mbeera ey'okumulimbalimba nze sonko muhammadi omupya subscribe nga tubeere nga tugenda mu maaso mboozi ntufunamu ekyokuyiga ate tubaako n'abantu abali ne batuwa ku magezi n'omuntu ayinza okugamba a ah, omwana oyo mugende mumundabire mubeere nga ate tumuyambako mumbeera efanaganako ng'eyo muneegatteko tweyongere mu maaso oli otya ndi mm -hmm. oli otya kati gwenga gwe omuntu olira otya kuba ogambye gyoli era naffe tukulaba wooli erinnya lyo gwani semakula charles ne semakula geza okwogezako vinyo ogwe semakula charles hmm. eh, basemakula mpozi babeera beddiraki lugave eh, olumanyi bulungi nnyo beddira lugave ate akabbiro okamanyi hmm, hmm. tokamanyi bulungi nnyo asemakula tuzze nga tukunoonyaako eno nga twawuliddeko ku mulanga nti wafuna obuzibu taata aliwa kusooka kwa byonna taata aliwa gezaako okunyumyako nange taata aliwa taata ali waggulu waggulu ewuwa kutulanzami ah, kutulanzami ate maama maama ali bukasa maama ali bukasa ate ah, wano bwobeera nabo bebani jajjawange jajjawo nga jajja wamufunira ah, kuno ku kyalo oba jajja jajja byaddala wamufunira kuno ku kyalo hmm. naye nga tomuyinako luganda nafuuka jajja hmm. ajja ati afuuka ejajja obeere nga tolina jajja oli ddala azaala maama oba taata oba obeere nga tolina bafamiry eddala ddala nobeera nga olina ono jajja kyajja kitya taata yeyandiita nakuyita nakuteeka wa newajjajja mu bulungi jajja nakkiriza yakusuulawo oye tolina bulungi wakubeera nojobeera nono jajja kitya yandeeta buleesi hmm? yakuyita nakutuusa nakugamba atya ali kyeyaamba yeyalumya ne jajja ye nakuteeka wajjajja nagenda hmm. atera okujja nakulabako nakuleetera ku byokulya hmm, tatera kujja totera kumulaba mm -mm. Mm. ate bwomusanga eyo ogambye kutransami temutera kunyumyamu ogamba genda waka kyokka temunyumyamukaawo nakulira kubicepera awo nakutwala kusomero leero leero akumeka naye nga leero lwakusoma leero wakutaano kikyo leero wakusoma naye nga gwe tukusanze waka nga togenze kusomero kiki school fees school fees zitya batugambe toyagala kusoma school fees nyingi baziwaigwa tayagala kusoma njagala okusoma school fees data takola kuwera school fees oba jajja oba omulala yenna hmm. tata talina sente ye talina sente ate maama maama yalina naye yetayagala sasula tayagala bwagazi kusasula Mm-hmm. teriyo masomero ga gavumenti nga someseza bwerere bakuwa kawunga ne bakuwa omucyere ne bakuwa byona kusomero kati badde school fees nogenda nosoma tayagamba esente ezo eh, mitwalo kumi nyingi mitwalo kumi mingi tata bwagamba mm. eh, kati enoobeerayo otyo ndulaba eno abantu abali eno bangi nyumba ziri kumukumu eno obeerayo otya okulaba embeera ogitambuza otya nkitambuza bulungi ogitambuza bulungi ebizoloka byenkubuza byebizibuzibu kanyongere kubanga nkugondezaamu twawuliddeko ku mboozi nga batugamba olumizibwa otuuka ekiseera susu naakuluma okufuka nga omusulo tegujya bituufu hmm. lwaki susu wakuluma abeera akuluma tasogeze okunyola obeera olumizibwa otya mbeera mm, binyogotola gezako okwogera ennyo e bikunyogotola biti nga biringa mm, ebintu ebitambula mu lubuto olanga ntu ebitambula mu lubuto hmm. ah, naye nga tebifuluma hmm, bifuluma naye nga nfuka mm, biki ebifuluma buba ofuka masira masira gafuluma gafuluma mususu makati awo katubeera owulira otya muno biba tebikuluma biba bino nga bikuluma nnyo susu ngafuluma nga si nnyo nnyo hmm. susu abeera afuluma bulungi nga nabyomwe bifulumira oba susu aba afuluma kitono nga mutono afuluma susu ye waba omusulo we guba gufuluma ye nga gusiba ngaomasiro ge gadde ogambye otya gezaakokogera nnyo mpuliro omusulo wemba ngufuka ogwesiba amasera negajja omusulo gwesiba amasera negafuluma mm. tebakutwalako mudwaliro okufunaku buyambi tebakutwala lwaki tebakutwalako mudwaliro enyali mpozi ogambye egwani semakula charles semakula charles kyava kuki okubanga mu kifo kya susugu ofukamu masira ne bibeera nga bikuluma byenyogotola mu lubuto obulumi obwo bwoyitamu kyava ku ki totya ngamba tomanya osanga nyinza okufuna ekyokukola netulaba nga ekintu ekyo atlist kikendeera walona abantu baffe ababeera batulaba nyinza okugana okwogera ngaotidde ne totya siri musirikale sigenda kuba sina kyeŋenda kukola tebana kyebagenda kukola sogeza kulaba nti ombuulira tomanya osanga nyinza okufuna ekyokukola tomanya naye gezaako okwogera ennyo olaba nkuli kumpi nesiwulira eh? gezaako ng'oyogera nnyo nkuwulire kyava ku ki abakazi bankomba obususu abakazi bakola batya bankomba obususu abakazi bakomba susu abakazi si mukazi wabula abakazi hmm. abakazi batya abakomba susu ddala ddala semakula nga tonimba abakulu abakazi abo wabasangawo abakulu abakomba susu mubaala ewa mubaala mubaala semakulu onywa omwenge kati mubaala waliokimyeyo ki taata yeyantwala yo taata wakuzaala oyo gwe tugamba yabeereeri waggulu yeyakutwala ku bbaala yali agenze kunywamu abakazi ne bakubbawo ne bakutwala ne bakomba susu mm. abakazi bakubbawo buddi yakutwala nakuwa abakazi abo kyali kitya belagezaku okunyumizako nkitegeera bakazi bebantwala anti kyesitegedde bulungi ogambye taata yeyakutwala ku bbaala kati nyumiza kale mwaka era kumacha nyumiza nga bwe byali ntwali waka na mpita na ntwala nduke waka nyo kola bitigeza kunyumiza ya ntwala regulu mhm na bakazi ne bantwala geza kunyumiza buli nyumba mitwave waka tata na ntwala bwe yali ntwala yangamba kino bwe yatuka na ngamba bwati okitegeera zira kunyumiza nkitegeere buli nga bona nyumiza omuntu tata yeyantwala mubaala abakazi ne bantwala eri ku e, e, studi nebakutwalawa eri ku gundi gye bayimbira mhm. kati ku bbaala emanju eyo waliyo ruumu ezaali ziriyo zebakutwalamu nemuyingiramu da nemwesibiramu byali bitya ebimu ebimu tobijjukira mm. oba otidde buti kubyogera bakugambye tobyogera oyo songa obajja tobimugamba ah, bakidde beogirines ebimu sebijjukira kati bakutwala eyo manju tewali nti noba bwali rumu obudde bwali bwakiro nti ebimu tewabiraba bulungi hmm, bwali bwakiro abakazi abo tobamanyi mannya gaabwe nga omusanga mukuba omutegeera babikola obudde bwali bwakiro naye hmm. kati webamala okukomba susu ne bakunuuna susu kati bakugamba batya nti jamu empale tukunuune tugenda kuwa sente bakugamba batya sijjukira tekakulimba kale bwemwatuuka emmanju abakazi abo tebalina kye bakuwaayo kyonna bampa sente bakuwa sente mmeka mitwalo etaano bakuwa emitwalo etaano hmm. baali bameka abakazi abo babiri kati abakazi abo kabwe mwatuukayo bakomba susu kyokka oba olwo n'ebirala bye bakola abantu ebyabakulu bye bayita ebibi oba bakozesa n'ebibi bakomba susu yekka eh, ng'ate batugambye nti mwatuuka eyo omukazi naye baka wansi ne bakugamba omwebakeko n'omwebakako newakomba ne susu nze tolina kyo ntyakutofaayo just nnyumiza kuba nze nina kyenjagala olno abantu abatulaba eyo tulabe nti oba basobola okuyambako nogenda kusomera okusoma obayinza okufuna ku ngoye nebyokulya nebirala so naaba nga tombuulidde ebintu bino bulungi bitegeera kubaimunda bwobirekayo okusinziira ku byetwayogeddeko ate bifo nga tunabatandika kukola kati onaabirekayo kiyinza obutagguka sugezaako okunyumiza obulungi nkitegeere bulungi buva kumba susu susu bamukomba nayimirira atinekugamba nti ate kola otya gezaako okunyumiza totyanze tofaayo nkulaba olinga yagala okwogera naye toyogera yogera bulungi onyumize byali bitya kubanga nzize wano nga nyagala tunyumyemu ombulira ekituufu ate ntulabe nga gyetuyinza okukwataganamu bankomba susu ne bantwawale ku studio mhm. katubemwatuka ku studio aha ne bangamba ne bangamba muno yimbira abantu ne bampa sente ne ŋŋenda ewa taata ne tuddayo ewaka hmm. olaba obulwadde obukuluma hmm? nti amasiraga gaana okujja omanye engeri gye babufunamu obulwadde obwo engeri omuntu gyafunamu obulwadde obwo webaka n'omuntu ng'alina obulwadde n'okwata susu n'omuteeka omumwe obulwadde ne bukwata okugomba obugombi tosobola funa bulwadde obwo oba okitegera kingizako okunyonyola kati obulwadde obwo buluma nnyo so bwotanyonyola kintu kino okukitegeera bulungi nakufuna bujanjabi n'ebirala bwoba bujasigalanga nga bukuluma okitegeerwa kyengezaku okunyonyola naye oba nga onyonyodde ekintu obulungi omuntu nakitegeera n'omuntu afuna waatandikira okyala kyengezaku okunyonyola oba kuba kyemanyi bukuluma ate bwobeera busigala nga bukuluma nga bukula kubuga ne tunagendako mu ddwaliro so twagala kunoonya solution tulaba oyinza kgenda otya mu ddwaliro ofune treatment tulabe nga bitereramu okitegeera oba kati kiddala ekyaliwo kati nkunyonyo nti ebimu nambe sikyabijjukira <laughs> ebimu tobijjukira nekyokuba nti wabeera n'omuntu mwali munzikiza hmm. mwali munzikiza si ebimu wawulira nga biwulire tebabiraba olina emyaka emeka kumi olina emyaka kati kumi yani yagamba nti olina emyaka kumi taata oba maama oba ogimanyi obadde ngaogi ogibala mm, nze ngimanyi eh, oky abatulaba abatugoberera tuli mpozi wagamba egwani tulina semakula charles wano ageza kutunyumiza emboozi this is the touching story mboozi eno omuntu obeera ogiraba ayina kyekuwa semakula ono yakabasanyizibwa ne tetumanyi emboozi embwa tuzze okuginyumya ku kamera emwagikendeezaamu okusinziira omuntu byayinza okugamba oba ye byayinza okugamba ewaba tewali kamera tetumanyi oba ayinza kufuna kutiisatiisibwa oba kiyinza kuba ki naye ngaamazima alumizibwa agamba bwaba agenza okufuka nga obadde owulira afuka amasira alumizibwa omusulo okuvayo guba muzibu nnyo sabamanyiko endwadde eno kweva ndowooza mugimanyi kweva naye nga entabo kweyava ebbaale mu gye baagendamu ne taata oba taata yeyamuwaayo oba babba omubbe tujja kwongera okuba nga tufolowinga embeera eno nabeera nga ate yagenda emmanju nabeera nga asinkana abakazi abakulu agamba mbu baali babiri abamutuusaako guno eno kati so semakula waliwo abantu ababeera eyo nga babeera balaba ku mbeera mubeera oyita ebyokwambala okola otya kuba tukulaba buti nga bwofaanana kanigiina n'ebira olabika ozanya nnyo nonoddugala ebyokwambala ebimala oyina engoye toyina bulungi engoye mm. kati ate ebyenjala okulya n'emmere ebibatugambye ogikonera ddala nnyo emmere weeriyo ewera ewaka mm. emmere weeri ewaka ewera <laughs> uh, eh, esawa leero kati ziri musanvu kyayi wamaze onywa yeah. lunch kumacya olya kumacya nolya mutundu nodamu nolya nekiro mm. e, kati ate okusoma soma lwaki tosoma toyagala kusoma njagala naye lwaki tosoma school fees school fees zibaddeki tewali sente za sukulu fiizi ate wano mwene kumpi taliyo mawulire mumasomero ga gavumenti goyinza gendamu nga tebetaganyo bya sukulu fiizi nogenda nosoma tegaliwo kuba gutomanyi nti wegali eh? tegali naye simanyi naye nga ddala singa ofuna omuntu nakuyambako ogende kusomera osoma onaabeerayo nosoma kweri semakula seemagwe mm. mm. naabeerayo nosoma Yeah. <sighs> lwakuba emboozi emuganyo gimbulira obulungi ate kati ebyobulwadde obwo obukuluma kati owulira otya ennaku zino kukinga onyiga amaaso n'amaaso gakuluma eh. empewo empiseemu empewo okuyita mu maaso oba n'amaaso nago malwadde ndaba gamyuse ah, eh, obulwadde kati obukuluma bwasembyeyokoddi okuba nti olira bubi nti bukuluma basemba sijukire naye nga wasemba luli kati eyo eh, gye bakutwalamu abo abakazi abakununa susu webityo bali bakazi tebali basajja mwagendayoko hmm. emirundi ngaemeka oba bakikola emirundi ngaemeka bakikola gumu buli gumu gokakaka gwemwagendayo temuddamu uddayo gendayo bagenda emirundi ena mwagendayo emirundi ena ate lwakyo ngamba nti bakikola lumu ate nga mwagendayo emirundi ena nti bakikola lumu naye twagendayo mirundi ena makulu ah. eh. olabika ebimu toyagala byogera ogamba ebimu tokyabijjukira nekirabika ebimu ogambe kosa okuba byerekeze toyagala byogera seema si kyekyo ebimu towulira toyagala byogera eh? mm. bakugamba toyogera sibwe kiri oyogere tujja kubaga oyogere bajja kukola ki tewali bakugamba oyogere buvaayo edda bakugamba toyogera baamba nyoge wangi tewali kyebaŋŋamba ah. <coughs> okay kati nze mbali nyagala fuuka mukwano gwoyinza kuŋŋamba kisemakula singa oba ngaoyina kitatambula bulungi oyinza kuŋŋamba kisinga nyagadde ofuuka mukwano gwo onosooka omugyeyo bakuyita eh, oyinza kuŋamba kiseema oba singa kugamba oyagala ki oyinza kuŋamba kyoyagala kikale semakula nzenzino nze tomanyi ndi mupya oyagala ki njagala kusoma oyagala kusoma okusinga okwetaga enyo okusoma hmm. Hmm. Okay, emboozi yasema kule erabika ntonotono gwe mundi gwe tusoose okujja okulaba nti ayetu musinkano okunyumyamuoku naye yinza obuteyongerayo nnyo nnyo naye tugenda kuba nga twongera okukola omukwano okusema kulaba era nga yongere tunnyonnyola naye emboozi nga zino zibanga ezizimubamu ekyokuyiga fena tukimanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso mu ggwanga lya tulina erya uganda ebisiyaga bifubusa ebiki ebisiyaga olwakatambi akatambuddekoko nga waliwo omwana abaana bali myaka era ngaegya semakula mwenda musanvu ng'oli abakuta abakola nga semakula byagezaako okunnyonnyola nuna wano nuna wali bwe bityo nate ekyenja ule kyasema kula kyayina ndi ate abantu abamukola bino yagamba bakazi naye bali mu nzikiza naye nze enganze mujoga ne simakulu ono alabika ayina ebimu byatayagala kwogera byalekayo byagamba ah, bino kambi erekereze simanyi lwaki naye tujja bbanga twongera okugoberera ensonga eno mpya subscribing ku youtube channel yaffe eno Ah, tujja kubanga twongere okugoberera twogereko n'abakulembeze b'ekyalo twongere abakuuma semakula jukeno semakula bano waali alinga nga ali ku budamu gwaliko tamuyinaako musaayi oba luganda so omwana nga owoomukitundu taata yamuleka ne maama n'amuleka tasoma naye agamba nti ayagala okufuna asoma so tuyinza oba tuddwaliro ery okumpi uno ah, mu makindye esomero nga muyinza okuvayo nemugamba semakula katumuyambeko ati lisiti atandika okuba nga asoma semakula wasomako onoolekerawo osoma sente nezibulawo batogendereranga ku ddala ku somero togendako kusomero wadde zino zi abcd paka kuze tozimanyi zizisomeeza oba ezozozimanyi bigambo ki ebyoluzungu byomanyise makulu tewali kyaluzungu kyemmanyi <laughs> nesente zozimanyi ozibala hmm? sente se ah, ah, ah. makulu anawereka beeranga sitebo nesente ozimanyi zibala bwokwata enkumi bbiri bwogattako olusanvu ziba sente mmeka esente zozimanyi okuzibalaokokotamanyakubalansimbi <laughs> gumana omusite wano semakula so wano tuli mu makindi muzeimakindi sabagabo makindi eki eh, tuli mu makindi edivision wano eno ah, muluka bukasa muluka tuli mugwe bukasa tuli wano namuwongo so twongere okuba nga tugoberera emboozi ntulabe gyegenda okugwira nze sonko muhammadi